السلام عليكم باش نوجدو هاد لي مادلين غادي نحتاجو 120 غرام ديال الدقيق 80 غرام ديال السكر سنيده انا هنا كنستعمل السكر هو متعوضوه بالسكر الابيض جوج البيضات 90 غرام ديال الزبده دايبه 20 غرام زيت الزيتون 40 غرام ديال الحليب قشره ديال حامضه وحده هنا عندي حامض خضر تقدروا تستعملوا الحامض الصفر 8 غرام خميره الحلوى وقرصه الملح هنا كيف ما شفتوا معايا خديت البيض وعزلت الصفار ديالو على البيض هنا غادي ناخذ صفار البيض غنزيد عليه السكر غنزيد عليه القشره ديال الحامض وغادي نخلطهم هنا من بعد ما خلطتهم غنزيد عليهم قرصه الملح وهذيك 40 غرام ديال الحليب غنخلطهم كاملين غنزيد عليهم من بعد الدقيق والخميره من بعد ما خلطت الدقيق والخميره مزيان غنزيد آه، عليهم الزبده دايبه وزيت الزيتون بالنسبه لهاد زيت الزيتون اللي كنستعمل فهي راه خفيفه وما كتعطيش لو كو ديالها مجهد هنايا في لي مادلين حاولوا تستعملوا زيت الزيتون اللي يكون لو كو ديالها خفيف ما تكونش قاصحه ولا مره سينو عوضوها بالزيت العاديه غناخد البيض ديال البيض غادي نضربو شويه بلا فورشيت هنا بغيتو غير يولي شويه موسر بحال هكا وغادي نزيدو على الخليط غناخد آه، les moules ديال madeleines. انا هنا كنستعمل ليمون اون سيليكون الا كنتو كتستعملوا les moules اخرين ديال métallique type ديال téflon بالاحسن دهنوهم شويه ديال الزبده والدقيق باش ما يلصقوش بالنسبه لهذا النوع ديال ليمون سيليكون اللي عندي ما كيلصقش نهائيا هنا بالنسبه la quantité ديال ديال les madeleines راه كتعطيني 18 pièces exactement يعني بهاد la taille يعني ال taille ديال ال madeleines العاديه حيت كاين باغفوا دي مول اللي كتكون la taille ديال ال madeleines صغر من هكا وغندخلهم الفران اللي غادي يكون سخون على درجه الحراره 220 هنا في الاول غادي يطيبوا 5 دقائق على 220 درجه ومن بعد غادي نقص لا طومبيراتور ل 180 وغنخليهم يكملوا الطياب ديالهم حتى يتحمروا ويطيبوا مزيان وهادو هما les madeleines من بعد ما طابو راه كيجيو زوينين ورطبين بزاف حاولوا تجربوهم وردوا عليا الراي ديالكم هنايا على القناه او على انستغرام ما تنساوش تبارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا في la chaîne.